Bjerke! Kichir qo'rqmaylari. Assalomu alaykum. Jalol Tijining ashaddiy muxlislari. Qorni qarangizlar, qor yana bosa-bos qor boshlanib ketdi Rossiyada. Qor hamma mana chiqadi oppoq qor og'aynilar hal bilib qolaveradi даже kipriklar layk подпискani bosib qo'yingizlar tojikistonda ko'rayotganlar hali bel tomay turingizlar hal salgina ertaroq hamma qor bo'lib shira bo'ron bo'lib kelyapman भाई Kalk kapın. Oh, good Çok ıtlarla. double.